katika video yetu nyingine, tutorial nyingine ya matokeo ya wanafunzi kwa Excel, na leo tutaangalia, tutajifunza sehemu ya pili ya video yetu ya tutorial yetu. Kumbuka katika tutorial ya kwanza tulijifunza matokeo ya wanafunzi kwa Excel, na katika sehemu ya kwanza tulijifunza jinsi ya kutengeneza fomu ya kujaza taarifa za wanafunzi. Kwa hiyo leo hatutakwenda hapo, tutaendelea kwenye kutengeneza tutafanya mambo matatu leo, mambo mawili sorry. La kwanza tutaangalia, tutatengeneza dashboard, sehemu ya dashboard hii, sehemu ya hii dashboard, kwa kuwa nimeangalia nime, nimeona ni muhimu kuna hizi taarifa za majina ya masomo ambayo yanafundishwa katika shule husika na walimu wanaohusika pamoja na initial zao. Hii tunajifunza kwa sababu gani? E, kwa sababu tunapoenda kuandaa score sheets hizi leo, tutaandaa score sheet ya test. Score sheet ya test unaona vizuri kuna haya masomo yaliandikwa hapa juu tutabidi tuyaandike mahali tuyatoe tuna refer tunaunganisha kutoka kwenye form kule tusiwe tunarudiarudia kuandika haya majina ya masomo haya mm-hmm. kuna civics na nini na nini yote kwa hiyo haya tutaweka kwanza tutabidi tuyaandike kule kwenye dashboard ili tuweze kuyaunganisha kulink lakini pia tukija kwenye examination score sheet ambayo tutatengeneza leo pia kuna hiyo kitu hicho hicho unaona ni kitu kile kile kwa hiyo tutahitaji kuwa tunarudia rudia kuandika haya majina kwa habari ya haya majina ya wanafunzi hamna shida, kwa sababu tayari tulikwisha kuyaandaa. tutachokifanya tuta, tutayalinki tu eh, tukao tutatengeneza haya mambo matatu. Sawa, kama hujaangalia video iliyotangulia ya namna ya kutengeneza fomu ya usajili wa wanafunzi, tafadhali rudi kwenye video yetu hapo, au angalia kwenye description hapo kwa ufupi, uende ukapitia tena, alafu rudi hapa. Sasa bila kupoteza muda tunafunga hii na tuelekee kwenye uh, kwenye kwenye kazi yetu kwenye ile shiti yetu hii ni just nikuwa tunaangalia tu sample jinsi tunachotaka kufanya kwa tunafungua shiti yetu hii hapa ya matokeo ndipo kazi yetu yote tunapo tunapoifanyia sawa um, ya matokeo tayari hapa imeshapatikana naweza nikabadilisha nikaongeza vitu kidogo nikaongeza rangi kidogo nikasema hapa tuweke rangi ya ni wewe utakavyoona inafaa kwako hapa niweke rangi hii, hapa niweke rangi hii, vile utakavyoona inafaa kwako, inavyopendeza machoni pako. Sawa, badilisha rangi ah, naweka rangi hii, labda phone particulars na yenyewe nimeselect hapa juu mm, naweka rangi hiyo, lakini kwa sasa si muhimu sana basi tuende moja kwa moja kwenye dashboard. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, tunaenda kutengeneza dashboard. Dashboard ndio form ambayo itakuwa unapofungua application yako ndio itakuwa inatokea ya kwanza. Tutaonyesha, nitakuonyesha hapo baadaye jinsi ya, ku, ya kuifanya iwe inaonekana ya kwanza, page ya kwanza yenye links mbalimbali kwenda kwenye sheets tofauti tofauti. Kwa hiyo tunatengeneza dashboard. Tutatengenezaje? Unakuja hapa chini, yaani unapaona hapa chini, hapa chini naona ile eneo hapa na ile eneo hapa chini na unaliona hii hapa sawa nabonyeza hiyo button sawa nibonyeza hiyo button tutaanza sheet nyingine tutaita sheet dashboard kwa hiyo una right click hapa kwenye mouse yako right click ama kwenye touchpad yako kuna button mbili una right click then unafanya renaming tutaita dashboard dashboard dashboard sawa aha tunaweza tukaipa rangi tuipe rangi gani nakuja kwenye select hapa nakuja kwenye color tab na right click color tab tuipe rangi let's say hii hapa hiyo ndio dashboard yetu sasa tutakachokifanya tutatengeneza orodha ya masomo walimu wanaofundisha masomo pamoja na inisho zao. inisho zao mfano kama ni Abdalla Juma, inisho yake ni AJ. Hiyo itakuwa kama sehemu ya signature yake kwenye report form mbalimbali. Nikurudisha kidogo hapa. Ni kwa nini tunafanya haya yote? Nafungua ile sample yetu ambayo tunajaribu kuachieve. Sawa? Angalia vizuri hapa. Unaona hizi initials hizi. Majina walimu na somo na kufungulia home report. Angalia. Unaona somo la civics mwalimu inisho yake ni bipo, inisho yake ni bipo. Alafu ah, sorry, huyu ame, ame, ame type hapa. Okay, tuchukue mfano wa huyu hapa, huyu mwalimu anayefundisha somo la English signature yake sahihi yake imepiga inisho yake. Sasa turudi kwenye dashboard uone mwalimu anayefundisha somo la la civics. Sorry, ilikuwa ni civics English, sorry, English. Narudi kwenye dashboard uangalie somo la English liko wapi? hili hapa, mwalimu ni yule eh, yule yule. Wewe unaona tutaanza kitu kama hicho, lakini tukija kwenye masomo, tukienda kwenye score sheet, tuone anatoka wapi link eh, click hapa Alright. Alright, sorry sorry sorry, hapa kuna kasari kidogo litokea, lakini nitakuonyesha jinsi inavyopaswa kufanyika vizuri. Ah, okay, anyways, nitakuonyesha jinsi gani tutakavyounganisha haya masomo haya nafunga hii narudi kwenye shiti yetu sasa tunaenda kuandika kuonyesha kutengeneza score sheet sawa kumbuke hapa tutaanza kwa kuweka juu kabisa tutaweka serial number ya mwanafunzi serial number tutatumia wanafunzi walele then full names majina ya wanafunzi then tukaweka tukaweka tajenda mbaya lakini hapa tutakuwa naweka masomo sasa masomo ambayo wanafunzi wanasoma kwa mfano eh, sorry sorry nimeweka sorry tunakurudisha kidogo nyuma mm -hmm. kwa hiyo hapa tutaanza masomo sawa so, tunaandika majina ya walimu wa masomo pamoja na masomo yako hapa taandika subjects subjects subject names then teacher teacher name then hapa tutaandika initials za mwalimu minimize hivi sawa font ambayo naipendelea na select hapa naitumia font ambayo itakuwa kwenye sheet yote hii tuseme ni Arial. Tutapenda tutumie Arial kwanza mpaka mwisho, Arial Narrow Eh, tutapunguza fonti kidogo tuseme kumi sawa kifuatacho utaandika majina ya walimu wa masomo yote sasa wewe utaandika vile unavyoona inafaa kulingana na walimu na masomo ambayo unafundisha shuleni unaandika jina la somo mfano hakuna shule ambayo ina somo la civics sidhani civics hakuna shule ambayo haina somo la history nadhani history kwa history sasa wewe utaandika vile vinavyofaa. Naomba upause video hii na utype majina ya somo yako yote katika column hii, alafu tutaendelea. Sawa sawa, hapa nimesha kuonyesha jinsi ya ku na hapa kinachofuata, andika majina ya walimu ambao wanafundisha masomo kwenye kituo chako. Kama ni shule yako, andika majina yao. Kwa mimi nitachukua sample tu, nitachukua let's say hapa ni H Hassan. Sasa wewe ambaye initial yake itakuwa ni H HH. Maana jina la kwanza ni Hasani pamoja na H pamoja na Hassan. Sasa naomba wewe uendelee kuandika na majina yale mengine ya walimu wa somo mengine, sawa? Sawa, tayari. Sasa naweza nika nikawa tukaweka sasa boda. Sawa. Tunaweka boda na select moja mpaka hapa, naenda borders shading all orders. Na hapa chini naweza tukaweka jina la mwalimu wa darasa, tunasema ni class master. Let's say anaitwa Juma Hussein kwa mfano, na yeye kama kawaida tunaweza tukameji ili walingane, merge tukachagua tuka tukaselect tuka, tuka line left then tukaweka border yetu pale. Hao ni walimu wa masomo masomo pamoja na walimu wa masomo. Kwa tuishie hapa, tuende kwenye sheet ya pili sasa ya score sheet. Sawa, nionyeshe jinsi ambavyo tunaweza tukatengeneza score sheet. Na katika kutengeneza score sheet, hatua ya kwanza ambayo tutaifanya, hatua nyingine ni kwamba tunatengeneza sasa score sheet. Tunabonyeza hapa tena kuongeza sheet nyingine, tuna right click, tuna rename tuite sheet gani, ikitegemeana na wewe una mitihani mingapi. Sisi tuna kwa, kwa kawaida tutakuwa na test pamoja na examination. Sasa hii test naweza kaipa jina lolote, tukasema test, tupe test score test score sheet. Naifungua, tunaenda sasa kutengeneza score sheet huko ndani. Hatua ya kwanza tutaweka serial number, serial number then full names then tutaanza tunaanza kuweka masomo kama kawaida, tuta tutaipa font style mario wewe na utakavyopenda. Nimeipa iron arrow, nimeipa kumi, saizi ya kumi, then naweza nikaongeza kidogo ni vizuri. Sasa tunaenda kuingiza ale masomo niliyokuambia, sawa. So, hapa naweza tukaweka jenda jenda Nakumbuka niliwaambia kwamba tutakuwa tunaingiza majina ya masomo. Kumbuka tulikuwa na wanafunzi wangapi? Sabini. Kwa hiyo hapa tutaweka moja, mbili, tatu na select kama kawaida, peleka kasa yako pale chini, na drag paka sabini moja mbili tatu mpaka tufike sasa. Oh, tumeshafika tisini sabini, tunarudi nyuma kidogo kidogo, sabini hiyo tunaachia hapo, sawa. Hatua nyingine tunaenda kuunganisha sasa sheet kwa kuleta yale majina ya wanafunzi kuyaleta hapa, lakini kabla ya yote, kwanza tuweke masomo, tuweke majina, sawa. Majina ya wanafunzi unakumbuka tunapatikana wapi? Yanapatikana kwenye hii sheet ya student particulars. Tunafanyaje? Kwa kuwa kwanza tunamjua ni fulani, tunaweka hapa kasa yetu na select hii, then unabonyeza equal sign, alama ya sawa sawa, equal sign kwenye kibodi yako, then unahama unaenda kwenye sheet ya ya student particulars, unamselect yule wa kwanza, unaona, then unapiga button ya enter, jina limehamia pale. Sasa waliofuata wengine usihangaike kuwafanyeje, simply unaweka kasa yako hapa chini, una drag pa unavuta mpaka kwenye sabini. Naona wameshaunganishwa wote, wamehamia sasa kwenye spreadsheet. Kwa hiyo mabadiliko yatakayofanyika huku lazima yaonekane pia huku. Jenda zao vile vile tunaweka iko sign tena hapa, tunaenda kwenye spreadsheet ile jenda zao hizo hapo. Wa kwanza ni abas tunaanza na abas wa kwanza, tunaunganisha. abas ni mail kwa hiyo tukidrag wote watakuwa taarifa zao zitahamishwa tu na drag mpaka mwisho sawa sasa kinachofuata ni styling yako unayopenda naweza tukasema mi nigeuze ni itapendeza itachukua nafasi kubwa na select sheet nasema na right click naenda kwenye format cell then naenda kwenye button ya alignment naigeuza text iangalie juu iende nyuzi ngapi naipandisha all the way mpaka juu 90 igeuke 90 degrees see then I can align it center then kwa kufanya hivyo naweza nika drag. Sasa tunaenda kuhamisha masomo. Usisahau kuwa una save kila mara ili kazi isipotee. Save sawa? Sasa tunaenda kuhamisha wanafunzi. Sasa tunaenda kuhamisha masomo. Unakumbuka masomo yanapatikana wapi? Kwenye dashboard. Haya hapa. Civics na wengineo, sawa? Kwa hiyo tutahitajika kukopi kila mara. Ikitokea umeongeza mwalimu wa somo, una, una type hapa. Na kama cells imeisha una right click hapa una, una, una, una select una right click una insert sawa, then una type somo lote litaongezeka bila shida yote. Kwa hiyo turudi pale kwenye score sheet hapo. Sasa tunaongeza somo, somo la kwanza kama kawaida. Ili kuunganisha tunatumia alama ya sawa sawa, tunabonyeza, tuna select hiyo cell, tunaweka equal sign, tunarudi kwenye score sheet ya particulars, sorry, kwenye score sheet ya dashboard. Somo gani la kwanza? Tunaliselect, tunali click, then tunabonyeza enter limehama. Unabonyeza la pili select, naenda kwenye dashboard, la pili none history, enter. Naomba ufanye hivyo kwa masomo yote mpaka lile la mwisho, twende pamoja, sawa? Okay, natumai nimeona sasa tayari tumeshatengeneza sheet yetu. Sasa unaona inachukua space kubwa sana. Utaratibu ni ule ule. Ne, eh, sawa? Na select wote hawa nataka niwageuze waangalie 90 degrees. Na click una select then right click unaenda kwenye format cells then unageuza unabonyeza hapa, ama kama uwezi unaingia hapa kwenye degrees una type 90 degrees then select wote wameangalia juu, kwa hiyo space inapungua kidogo. Then we right click, una double click hapa, kuna unaita kasako hapa, inatengeza alama kujumlisha, double click, double click, double click, double click, double click, double click, double click sawa you can even bold ukaselekta wote ukasema mi nawa bold sawa haya yote ni masomo kwa hiyo masomo yanaanzia hapa mpaka hapa kwa hiyo naweza nikaselect hapo then nikaja nika merge nika type humu ndani subjects subjects right okay hii haipendezi sana right click then kasema hapa ni volt sawa kinachofuata hapa kama unakumbuka tunaweka tunaweka total kuna average kuna rank namba tuyafanya haya tunaanza na total total tunafanyaje tunabonyeza tunaandika hapo kama kawaida total total hapa kutakuwa na average range na hiyo average tutaipa grade then tunampa nafasi mwanafunzi ni wangapi kati ya wangapi rank rank ama tuna wakati mwingine tunaita position position ya mwanafunzi sawa. Tutumie position wao utakavyoona inafaa, right? Lakini ukumbuke hii tulisema ni, ni mtihani gani? Okay, kama nilivyokwisha kusema awali eh, inabidi tuhitaji hii tulikuwa tunu, kama unakumbuka tulikuwa tunatengeneza test score sheet, score sheet ya kuingiza alama za testi. Sasa testi wewe unaweza ikawa ni testi ya namna yoyote. Eh, inaweza ikawa ni weekly test, inaweza ikawa ni morning test, inaweza ikawa ni joint test, wewe utakavyoona inafaa. Kwa hiyo nitakachokifanya, tutakachokifanya hapa tunaandika name test test name hapa juu, then katika space hii hapa tutataja jina la test, na jina la test litatoka wapi? Tutakuwa tumekwisha kutaja aina ya test hapa kwenye dashboard. Eh, kwa hiyo tutaacha blank, tutakuja kuiona baadaye, nitakuonyesha jinsi ya kufanya. Sasa tuende kwenye hatua muhimu sana nyingine. Hatua inayofuata ni kuweka hizi alama toto ya kila mwanafunzi, average grade pamoja na ranki yake kulingana na alama anazopata katika masomo haya aliyofanya. Na kama nilivyokwisha kusema, hii siku limit unaweza ukaweka masomo hata ishirini hapa, ni wewe utakavyoona inafaa. In case umeongeza somo, unakuja una right click, una click hapa, una insert, then unakuja kwenye dashboard yako unaongeza somo pale, then kutokea huku unaweka equal sign na link na somo kule mwanzoni, sikutishe, sawa? so, sasa tunafanyaje? toto tunaanza na mtu wa kwanza, then formula tunaikopi kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo toto formula zozote kama ilivyo kanuni, formula za Excel zinaanza na alama ya sawasawa, kwa hiyo itaweka equal sign, then utachapa formula. Tunataka formula nini? Tunataka toto toto ni nini? Ni summation. Kwa hiyo utaandika neno sum, inafahamika kwa sum, then unaweka mabano ya kufungua. Tunatakiwa tuchukue toto kuanzia wapi? Kuanzia hapa mpaka hapa kuanzia civics mpaka literature. Lakini sasa tunafanyaje? Hatuwezi ka type herufi itatusumbua. Ukishaweka iko sign, wewe click mwanzo. Mwanzo tunaanzia hapa. Then unaleta kasa yako pale kwenye kona chini kulia, una hold, una click, una hold button yako kulia mouse. Unavuta una mpaka mwisho wa somo. Then unaweka mabano ya kufunga, unapiga enter. Nimemaliza. Na naomba ninakusi usichoke kwa kuwa hii video ndiyo pekee ambayo itatumia muda mrefu, kwa kuwa tunatengeneza eh, score sheet na score sheet ziko nyingi, ziko ipo examination, ipo unaweza kutengeneza nyingine, lakini kanuni au taratibu za kutengeneza score sheet ni hizi hizi. Kwa hiyo tafadhali na kuomba usichoke, twende pamoja. Hapa ndipo tutakapotumia muda mrefu kidogo, lakini kwenye video ya kutengeneza zile score sheets nyingine hatutatumia muda kwa kuwa kwa kuwa ni marudio, sawa nime align center, nime click nika align center, inapendeza. Ki align center inapendeza, sawa. Lakini kumbuka hapa mna kitu sifuri. Sasa sifuri imetoka wapi? Hii ni some sort of error. Tunatakiwa tufiche hii error kwamba in case ukiwa mna kitu then isiandike sifuri, badala yake itupe alama nyingine tofauti. Kwa hiyo tunaweza tukasema tukafanya hivi e, sawa, kama nilivyosema <clears throat> kuandika sifuri wakati hakuna kitu a ah, a ah this is not professional, haiko professional. Kwa hiyo tunatakiwa tuielekeze Excel iandike kitu kingine instead, sawa? Kwa hiyo tunakuja hapa kama kawaida kwenye formula. Unapotaka kuelekeza iandike kitu na unabonyeza hapa kwa baada ya tu ya equal sign. Alafu tunaiambia Excel if if mabano kwa maana kwamba if hii summation ikiwa sifuri iandike nini? If summation of from cell D5 to N from cell D5 to N5 ikiwa ni sawasawa na equal to 0 then comma x alifanya nini opening and closing quotation marks then unafunga then unarudi hapa unasema je ikiwa ni sifuri iandike nini unaweza tukasema iandike in between dash hapa ikiwa between those quotation hizo alama mbili unaweka dash maana ikiwa ikiwa ni zero then iandike dash baada ya kuandika zero kama there is nothing kama hakuna chochote see kwa maana unaona hakuna kitu ben, ben dash, inapendeza. Then unapeleka kasi yako pale chini, una drag all the way mpaka yule wa mwisho, kulingana na idadi ya wanafunzi ulionao. si Nadhani unaona inapendeza. Hiyo ni toto Twende kwenye average. Average unafanyaje? Kanuni ni ile ile. Una click hapa, unaweka equal sign. Then tunatafuta nini average? Kanuni tu ya kuandika formula average inaandika neno average. Then kama kawaida alama ya mabano ya kufungua Then average kuanzia wapi mpaka wapi? Lazima ueleze range. Tunaweka kama kawaida na click, tunaanzia hapa, unapeleka kasi yako mpaka pale chini, then you drag all the way mpaka mwisho, then unafunga mabano. Tuko pamoja? Eh, natumaini tuko pamoja. Ukipiga enter inaandika hivyo. Lakini this is not good. Anyway, it's going to drag. Ni kwa nini inaandika div? Hiyo ni error. Inatuambia kwamba there is nothing. So ina calculate average of nothing. Kwa hiyo inabidi tuielekeze Excel kama kawaida kwamba if there is nothing in between iandike nini, na itapendeza kama ikiandika dash kama tuofanya hapa. Kanuni ni ile ile, tuna select cell ya kwanza, unaingia pale in between, then unaandika if, but this time not if is equal, but sasa hivi hii ni error. Kwa hiyo nasema if it is an error eh, if average inaleta error, iandike nini? Kwa utaandika if error, haya maneno mawili unaunganisha, then mabano ya kufungua ikiwa if this average is an error then iandike nini then comma sign then unaweka mabano yetu ya kufunga na kufungua comma quotations eh, semicolons sawa then if the average is from ND, N5, N5 to D5 in error iandike nini kama kawaida tutaweka dash inapendeza si imeandika dash kwa maana kama hakuna kitu beleni kama average hakuna average there is average of nothing then iandike iandike dash then we range tuna copy formula mwanzo mpaka mwisho. Kama nilivyosema, ndugu ndugu yangu, usichoke, kwa kuwa hapa ndipo pekee tutakapotumia muda kidogo katika kuandaa hiki kitu. Kwa hiyo tafadhali usichoke, twende pamoja, sawa? Okay, sasa tunaendelea na kipengele kiapa Sasa tunaenda kuandaa kuingiza formula kwa ajili ya kucalculate grade ya mwanafunzi grade na grade tutaweka kwenye itakuwa copied kwenye kwenye cell zote hizi hapa, then tutaenda kwenye position na kila mmoja tutampa position. Sawa? Sasa basi tuendelee. Na grade tunaipataje? Hii grade inakuwa awarded kwa average. Sawa? Grade hii inakuwa hii grade inakuwa awarded kwa average ambayo ataipata hapa kwa itakuwa grade ya wastani. Kama amepata wastani wa hamsini na uh, average ya 60 then tutai grade hiyo wastani tutaipa ni A, B, C ama ama ama D. Sawa? Twende pamoja kama nilivyosema tusichoke. Na tunapataje grade? Tunaingiza formula ifuatayo. Kama kawaida Excel tunaingiza formula. Tunaanza na equal sign. Tunasema if if mabano kufungua ikiwa cell hii hapa value iliyo kwenye cell hii tunai click. Value cell gani? Ni cell P5. Ikitokea kwamba ni kubwa kuliko sorry, ikiwa kubwa kuliko A inaanzia 75. Kwa hiyo ikifika 74.4 hapo ni kubwa kuliko 74.4 maanake 75 na kuendelea 74.5 hiyo tunai round off na kwenda 75. Kwa hiyo utaandika 74 74.4 ikiwa value iliyo kwenye cell hiyo ni kubwa kuliko 74.4 then comma sawa ili tuende vizuri naomba uwe macho yako yawe hapa kwenye hili eneo right uwe makini hapa tuangalie formula anayoingiza ili tuende pamoja sawa ikiwa ni kubwa kuliko 74.5 then tunaweka alama ya kufungua tunasema hiyo itakuwa ni nini ni a na koma Tumemaliza, tunaendelea condition ya pili. Ili itwe b inatakiwa iweje? If hiyo cell P5, jibu ah, namba iliyo kwenye cell P5 ikiwa ni kubwa kuliko b inaanzia 65, kwa hiyo 64.4 ndio mwisho wa range. Ikifika 64.5 hiyo ni 65, kwa hiyo tutasema 64.4 hiyo value tunasema ni nini kwa mabano hiyo ni nini sorry ni b si tuko pamoja jamani twende pamoja koma condition ya tatu if seli ile ile jibu loto kwenye kwenye CLP5 ikiwa ni kubwa kuliko si tunajua inaanzia wapi inaanzia 45 kwa hiyo 44.4 ndio mwisho wa lower range kwa hiyo 40 ikiwa kubwa kuliko 44.4 maana ikifika 44.5 tunasema hiyo jibu ni nini? Koma hiyo ni nini? Ni C, ni C koma. Tena tunaenda kwenye D. If mabano hiyo cell P5 ni kubwa kuliko D ni 30 na kuendelea, kwa hiyo 29.4 ndio mwisho wa lower range. 29.5 hiyo ni 30, kwa ikiwa 24 9.4. Hilo jibu ni nini? Koma hiyo ni nini? Ni D. Otherwise kichobaki chochote itakuwa ni F, kwa hiyo anaweka koma koma koma dash then otherwise, maana tutamaliza kwa kuweka alama za kufungua, itakuwa ni nini? Ni F, tunafunga. Tunaenda mabano mangapi huku mwishoni? Angalia vizuri, tuna mabano ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya ngapi? Ya nne. Kwa hiyo huku tunafunga mara nne, closing. Moja, moja, mbili, tatu, nne, right? Moja, mbili, tatu, nne. Naomba uangalie kwa makini, imeandika a wakati hakuna kitu hapa. Kwa nini nasema hii ni a? Kwa sababu kuna another condition. Hii ni error, tutabidi tuidefine, tuele, tuifunge, tuelezee kwamba in case hapa hakuna value, there is a dash. Ikiwa hapa ni dash, then hapa iandikeje? Right? Kama kawaida tunaingia mwanzoni hapa, click tunasema if, ikiwa if opening mabano, ikiwa ndani ya cell hiyo P5 sawa, value iliyoko mule ni sawasawa na ni sawasawa na alama ya kufunga ikiwa sawasawa na dash. Unaona kama sisi tuna dash pale, ikiwa ni dash then koma iandike nini eh, tena tunaweka alama za kufunga na kufungua na katikati pale nini na yenyewe iandike dash itapendeza zaidi dash then unakuja hapo una unatenganisha una, una, una then ukipiga ukipiga enter you see what happens ime, ime, ime deal na hiyo situation kwa tuna drag kama kawaida all the way down mpaka kwa mwanafunzi wa, wa mwisho. Tuna, tuna center kama kawaida ili ipendeze. Right? Tuna center. Right? Natumaini bado tuko pamoja. Okay, tunaendelea. Sasa usitishike na hizi dash. Dash dash dash kwa sababu there is nothing hapa. Hakuna max yoyote. Niweke mfano, niweke niweke mia. What happens? Sorry. Mia. Tutakuja kurekebisha hii hii dosari right sawa don't worry tutakuja kurekebisha hii okay kama tulivyosema hapa tumebaini dosari fulani tunapoweka mia inaita false pale this is wrong sawa hebu turekebishe hii mara moja tu hapa sasa hivi ingia, tunaingia hapa kwenye kwenye cell hiyo hiyo ya formula, tunarudisha kama ilivyokuwa awali, tunafuta bakisha sum naweka pale sawa. So, sum silikuwa sifuri, then how do we do this? Pale pale tunakuja tunasema in case hii sum ikiwa zero iweke dash, otherwise iweke sum iliyokuwepo, iweke jumla halisi kwa either iweke zero in case it is kuna hakuna amna takwimu amna taarifa yoyote amna namba vinginevyo iweke, iweke sifuri iweke dash in case hakuna kitu, vinginevyo iweke kilichomo. Kwa hiyo tunaandikaje? Tuna click hapa, tunaandika if open close if the sum if sum mabano ya kufungua sum ya kuanzia wapi? Kama kawaida kuanzia pale tuna drag kama kawaida all the way mpaka pale sawa, tunafunga mabano. In case hiyo sum ni iko elfu sifuri mark then iweke iweke nini dash iweke dash vinginevyo then iweke samu iliyopo samu halisi iliyopo yani ni kama vile tunaongea tunaelekezana sawa kwamba ikiwa hiyo humu ndani ni jibu lililoko ni sifuri ikiwa ikiwa hapa kuna sifuri then iweke iweke dash in case ikiwa sum ya hapa ni sifuri then iweke dash, vinginevyo iweke namba halisi iliyopo, then tunafunga mabano. You see? Now let us test it. Naandika 100. Naandaje? Jumla ni 100, average kwa kwa ni somo ni moja ni 100 na grade ni A. Tumeshatatua tatizo lililokuwepo. Sasa so, tuende kwenye hatua ya mwisho. Hatua nyingine muhimu ni kutaja rank. How do we rank? Kama kawaida, equal sign. Tunaanza kwa kuweka equal sign pale iko pale. Tunafanya nini? Position iko rank Kwa hiyo if if sorry, tunaandika rank, then rank, tuna rank nani? Tuna rank tuna rank kulingana na nini? Na average. Mwenye average kubwa ndo ya kwanza, mwenye average ndogo ya mwisho. Kwa hiyo tuna rank cell gani? Kwa mujibu wa candidate wa kwanza, tuta rank kwa average yake. Hapa tuna click cell P5 sawa, lakini tunaweka koma, lakini kwa kulingana na kina nani na wenzie wote, wenzie wote ni kuanzia hapa alipo yeye all the way mpaka average ya yule wa mwisho, tunawalinganisha na wengine wote. Kwa hiyo hapa tunaingiza range koma. Kwa hiyo tunaandika, tuna click tena hapa, mwisho koma, tuna click tena. Wewe cha msingi angalia hapa, tuna click kwenye range ile ile range, then una hold mouse yako, una drag all the way down mpaka kwa nani? Mpaka kwa yule wa mwisho. ukitokea ukamwacha yeyote miongoni mwao utapata makosa, haitakupa jibu. Then ukimaliza tunafunga mabano, napiga enter, you see error, lakini isikutishe tena again, sawa? Isikutishe, hilo sio tatizo. Tutaondoa error na pia tuta tutatibu tatizo, lakini hii value haijakamilika. Lazima tu tutuwe kitu kinachoitwa absolute referencing. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye formula yako, una click hapa kwenye jibu lako, kwenye range unaweka dollar sign. Dollar sign nadhani unaijua. angalia kwenye mouse yako vizuri, utakuta sehemu kuna alama dollar sign. Dollar sign not hiyo ni end. Dollar sign si hii. Ngoja niitafute hii keyboard ya. Nadhani ni shift namba 4. Shift press, press, press and hold key number shift down alafu bonyeza namba 4. Unaona dollar sign? Then unaingia katikati ya between tena, unaweka tena hiyo hiyo dollar sign namba 4 shift namba 4. Sawa? Hiyo ni absolute referencing. Tunakuja tena hapa before p unaweka dollar sign then before after p unaweka dollar dollar sign. Sawa? Okay. E, kama tunavyoona hapo tayari tumeshafanya absolute referencing ya mwanafunzi tumempa rank position yake kulingana na cell ya max alizonazo, lakini ukilinganisha na wenzie wote kwa kutumia hizi absolute mark referencing. Kama hizo unapiga enter. Formula imekaa vizuri by the way, lakini kwa nini natupa error? Kwa sababu ya hii average hapa, hakuna kitu chochote. Nichukue mfano niweke 100. Naona 100, huyu ni wa kwanza technically kwa sababu yeye ndio mwenye max kubwa pale, lakini ukiondoa inatupa error. Sasa inabidi tuondoe hii error kama kawaida. Tunapotaka kuondoa error, sijui kama mnakumbuka bado. Okay, tuondoe sasa hii error hapa. Tunaiondoaje? Tunaenda moja kwa moja kwenye formula yetu hapa hapa kwenye formula yetu ya rank. Tunatangulia error hii tuondoe, lazima tuitafsiri, lazima tuidefine error. Ikiwa ni error ifanye nini? Then tunaandika if error kama umenifuatia tangia mwanzo utagundua kwamba haya maana maelezo yanajirudia, kwa hiyo haitakupa shida. Then alama ya kufungua mabano, ikitokea kwamba hii rank inaleta error, if the rank from this point to this point brings an error, then unaweka koma. Ifanye nini? Tunasema wewe utachagua unavyopenda. Mimi napenda kutumia dash, ilete dash, nafunga, nafunga, napiga dash, imeisha, it's done. Sawa. so, sheet yetu kwa hii baada ya formula imekaa vizuri. Sasa tuna drag kama kawaida, tunaleta kasai, tuna drag all the way down. All the way down. See? Sasa hebu test. Tuweke mfano wanafunzi wawili watatu. Tuseme huyu ana mia. Sorry, hatuwezi kuwa na mwanafunzi mwenye mia mbili. Tutakuja mwishoni kuelekeza jinsi ya kuondoa hiki kitu mia ana mia ana hamsini na tano average unaziona sitini na sita na tano ana sabini na saba tuje kwa mwanafunzi wa pili mwenye hamsini naona imempa namba mbili lakini you pale kuna error nimegundua hatukufanya hatukudrag kwa hiyo don't worry bado namba mbili ana average ya c na hii namba mbili you see lakini huko chini hamna kitu kwa wengine wote hawana taarifa zozote kwa kuwa hakuna tulisha define errors na vitu kama hivyo. Hebu tuondoe hiki kitu. Kwa kuwa formula ilishakaa vizuri. Uh, ah, formula huko iko vizuri, lakini sasa huku chini bado. Hebu tu drag kama kawaida, drag all the way mpaka huku chini. Sawa? Kirudi there is no error. Sawa? Nisi, kwa hiyo kadri utakavyokuwa unaongeza watoto hutapata shida yoyote. Kila kitu kitapanga na rank na kila kitu. Hebu tumalizie kwa kuweka boda zetu ili ipendeze. Aha. Borders ziko vizuri, sawa. Naweza tukaongeza na hapa boda right? Nadhani everything is okay. Drag pale kwenda mwishoni, nadhani shit yetu iko sawa. Okay, tumesahau kitu kingine cha muhimu sana. Tufanye average ya kila somo, average ya kila somo. Ehe, kija hapa chini, naweza nikasema hapa tuweke average, tuondoke kabisa kwenye sheet, kwa kuwa kule tusije tukarudia rudia. Average ya kila somo, hii ni somo la kwanza, lakini mbinu nzuri ambayo itatusaidia hii sheet isiwe na, inatembea sana, una click hapa, unakuja kwenye view then unabonyeza hii freeze pane, freeze panes C kuna alama hii. Kwa hiyo hata hapa nitakapokuwa nikiscroll down headers zinabaki ziko, ziko static. Ah. Kwa hiyo average tunaanza hapo. Average ya nani? Ya civics. Tunabonyeza kama equal sign average. Sawa? Alama ya kufungua mabano. Tunaanzia wapi? Tunakuja civics inaanzia kwa huyu na drag mpaka chini mwisho hapa, piga enter, average yake ile pale. Wengine huna haja ya kurudia kwa kuwa formula inajirudia, unaweka kasa yako pale, una hold, una drag all the way mpaka kwa nani? Kwa yule pale. Uh, si unaona hizo errors bado inatuletea errors kwa sababu ya hichi ile ile kwamba there is nothing there. Sasa tuta define error kama kawaida. How do you remove error? Natangulia pale naika if error, if error mabano kufungua, ikiwa hii average inaleta error then iweke nini dash, funga funga mabano enter, then we come here drag again, error is gone. How do you see this? I think you unakubaliana na mimi kwamba this is this is very good right? uh, Then tunamalizia kwa kufunga mabano. Nadhani kufikia hatua hii sheet ime imekamilika. Hii unaweza ukaitumia hata kusoma matokeo ya wanafunzi eh, kuwasomea wanafunzi matokeo, kwa kuwa inapanga kila kitu accordingly right. Sasa asante kwa kuungana mimi, japo video ilikuwa ndefu, lakini ni, ni kuombe samahani, lakini ilikuwa ni muhimu kwa kuwa video zijazo yanajirudia. Tulikuwa tukiangalia jinsi ya kuandaa matokeo ya wanafunzi kwa Excel, jinsi ya kuandaa matokeo ya wanafunzi kwa Excel. Asante kwa kunifuatilia. Naomba ungana na mimi tutakapofanya haraka haraka jinsi ya kuandaa score sheets zingine zingine na video zinazofuata. Tutakuonyesha jinsi ya kulink sheets, kuingiza alama na kufanya calculations mbalimbali na kujenerate reports katika series zinazofuata. Endelea kuwa na mimi. Asante.